Falënderimi i përket vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin tonë Muhammedin alejhi selam. Të nderuar vëllezër, ju uroj të jeni sa më mirë. Gjithashtu, e lus Allahun e Madhëruar të na mundësojë të arrijmë muajin e Ramazanit dhe të na mundësojë të agjërojmë këtë muaj dhe të na pranojë agjërimin e këtij muaji. Prej përgatitjes dhe pritjes së këtij muaji madhështor është plotësimi i katër gjërave. Njërën prej tyre e përmendëm në këshillën e kaluar. Çështja e parë ishte të lusim Allahun e Madhëruar para Ramazanit me tre lutje. Lutja e parë është Ta lusim Allahun e Madhëruar të na mundësojë arritjen e këtij muaji. Lutja e dytë është të na mundësojë, të na japë sukses Allahu i Madhëruar për agjërimin e këtij muaji, për punët e mira, të na mundësojë veprimin e punëve të mira në këtë muaj. Dhe lutja e tretë është Allahu të na pranojë agjërimin e këtij muaji. të na pranojë punët e mira dhe lutjet që bëjmë në këtë muaj. Çështja e dytë që duhet të plotësojmë në mënyrë që ta mirëpresim dhe të përgatitemi më mirë për këtë muaj është pastrimi i zemrës. pastrim, pastrimi i zemrës dhe qëllimeve tona që të jetë Qëllimi me agjërimin e Ramazanit veçse kënaqësia e Allahut të Madhëruar, veçse shpërblimi që Allahu ka përgatitur për agjëruesit në këtë muaj. Sepse Allahu i Madhëruar nuk e pranon asnjë punë e cila nuk është e sinqertë për hir të tij. Çështja e tretë është të përgatisim zemrën tonë, të edukojmë zemrën tonë se Çdo veprim, çdo vepër që veprojmë, çdo punë të mirë që ne e veprojmë, është në të mirën tonë, është në dobinë tonë. Dhe Allahu është i pasur, nuk ka nevojë për veprat tona. Thotë Allahu i madhëruar, dhe ai i cili veproi mirë, veproi për veten e tij, dhe kush veproi keq, veproi kundra vetes së tij. Çështja e katërt dhe e fundit është, le të përgatitemi dhe të edukojmë veten tonë se para çdo pune të mirë që duhet ta veprojmë dhe e kemi detyrë, dija për të është detyrë. Është detyrë të mësojmë gjykimet që lidhen me agjërimin në muajin e Ramazanit. Nuk mundemi ta veprojmë një punë të mirë ashtu qysh Allahu e do, nëse ne jemi pa të, nëse ne jemi të padijshëm rreth gjykimeve që lidhet, që lidhen me këtë muaj, që lidhen me këtë vepër të mirë, agjërimin në këtë muaj. Pra, nëse një punë të pranohet tek Allahu, duhet të jetë në përputhje, në përputhje të rrugës profetike. Pra, Është rregull, para se të veprosh një punë të mirë, duhet të njihesh me gjykimet që lidhen me këtë punë të mirë. Pra është detyrë për muslimanin të njihet me gjykimet e agjërimit në muajin e Ramazanit. Allahu ju bekatoftë dhe ju ruajt. Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.